Оранжевый. Зеленый. Синий. Желтый. Оранжевый. Носочек подняться. Да. Сидим. Да, и один прямой вот это сейчас здесь. В челюсть видишь. Да, только на носочек подворачивается, ты пальчик не сломал. Пятый. Пятый. Он просто не успеет уйти. Да, все. Получилось. Да, и больше того, не только сюда, я сейчас подбородок поломаю, ну, пальцы выбили